欢迎来到马太牧场真言分享栏，我是牧场主人崔显耀牧师，我直言直语讲做人道理。今天二十六讲，神要对你说什么？ 我担保你没事。我儿，你若为朋友作保，替外人记账，你就被口中的话语缠住，被嘴里的言语捉住。我儿，你既落在朋友手中，就当这样行，才可救自己。你要自卑，去恳求你的朋友。 不要容你的眼睛睡觉，不要容你的眼皮打盹，要救自己，如鹿脱离猎物的手，如鸟脱离捕鸟人的手。我包你没事，这是什么意思呢？有些时候我们很容易、非常随性的，在言语上、表情上。 或者是一些行为上呢，就是很血气，然后没有三思而后行，然后直接就告诉你我包你没事，讲一些的表情、言语、行为的表现，就是给人家一种好像保障啊、肯定啦、呃承诺等等，甚至到了一个地步，有些时候在一些。 法律的事件上呢，我们也去为人家做保，没有好好的思前思后，结果有些时候你就给自己带来了一些的烦恼、忧虑。严重当然就是在法律相关的事，你还要不起这样的一个责任代价，也。 呃，可能是说，假如是说轻的话，别人就是说啊，你讲话就是随便呐，没有承诺啦，失，呃，失去信任等等啊。当然，严重就是说，可能在法律的事上，你牵涉在里面，你签了个名字，你做担保，那你或许还要去负上这些法律上的一些的代价责任。那当然，有些时候还牵涉到就是一些。 金钱上的这个呃亏损和去承担，那在这个经文里面呢，很清楚的告诉这我们呢，那就是说，就是在做担保的事情上，那就是呃要三思而后行。如果你万一你真的是做了担保的事，你圣经里面还是说，你还还是好好的去救自己哦，去。 向你的朋友来去呃求原谅等等，但我们话说回来，那是不是凡是跟担保呃的事项上，我们都去呃拒绝，我们都呃呃不去呃帮忙去承担？ 那也不是这样一刀砍下来的，因为实实在在的，就是圣经里面所提到的，就是说是为外人、为朋友。那也就是说，他呃不是你的家人，不是你呃亲密的人，不是你值得信任的人，他是一般的这个外人呢、朋友，哦啊这些的人，你就不好去为他们做什么保障。 担保，特别是你在当中血气方刚呐，哦，或者是自己的骄傲的本性啦，啊，很随性的就是答应了啊，这个真的是要很小心哦。但是，所以刚才说的就是说，呃，是朋友啊、外人呐，啊，不是家人，没有亲密的，你其实真的是要很小心。 啊，因为我们可以说担保，呃，签名的事，在这个时代里面，说实在，是难免的，啊，也难免的。所以，假如是家人啊、亲属啦、呃，亲密的人啊，关系好的，呃，值得信任的人，那其实我们也说，就是说你要呃三思而后行，很认真的去看待。 呃，也当然是要祷告上帝给你心中的平安，然后有聪明的、很好的去处理。这是神今天对你说的话，我们一起祷告。天父上帝，我们祈求主你帮助我们在担保给人家做一些保障的事情上，我们要有这个聪明，有这个智慧，晓得如何的在当中做明智的一些的决定。 如此祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。希望你们能够在这个 YouTube 油管写一些字，作为鼓励和分享。那在这里也是呃，希望大家呃能够帮我来去转发哦。然后，假如你当然还没有订阅的，你就订阅喽哦。 请转发和爱心支持，你的参与，我的动力。我们周一、三五再见。耶稣爱你，与你同在。上帝祝福你。